aku lomba makan kerupuk sama tarik tambang oh. tuh Arpe apa? lomba apa? <laughs> lomba nyanyi nyanyi nyanyi apa? Indonesia Raya oh, Indonesia Raya oh lomba pensil pensil karo ada lomba kelereng said feel sent from up above. I feel it coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars collide. from